Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti vám ukážem prácu vojaka Bigoša. Naučí sa, ako strieľať zo samopalu. Nastražíme pascu, ocitne sa v prepadovej akcii a nakoniec si vyskúšam aj gulomet. Nech sa páči, nebezpečne nabité jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal. Nazdar, ja som Juro. No, práve si sa dostal na posadkové cvičisko Koliňanský vrch. E, nachádza sa tu druhá mechanizovaná rota e, z práporu 1046 Nitra, tzv. Bigoši. Trávime tu krásny týždeň, 96 hodín e, nepretržitého výcviku. Čaká ťa v podstate tá istá úloha, ktorú plňa naši chlapi, to znamená nejaký ten útok, budeš súčasťou prepadového týmu, Nosný modulárny systém, nech sa páči. Mám pre teba prilbu kvôli bezpečnosti. Dobre, ten je a... pristrelná? Jasné. Hej. Môžeš naraziť tam do strom, vyskúšať. <laughs> no dobre, tak idem sa do toho obliec a poďme teda trénovať. Jasné, ideme na to. Juraj, som e, pripravený do boja. Na vec ti ešte chýba. Áno. Nesmierne dôležitá. Tvoja osobná zbraň. Okay. Takže ja ti v tejto chvíli venujem, pridelujem ti tvoju osobnú zbraň Samopauzor 58. Wow. Tak poďme na to, poďme cvičiť, som pripravený, odhodlaný, ideme teda. do toho. Lukáš, to je Michal, zoznamte sa chlapi. Nasledujúce chvíle strávite spolu, bude to tvoj brat v boji. Toto je poistka. Toto je poistka. Toto je poistka. Dobre. Ktorá je vždy zaistená. Dobre, chápem. Do momentu, kedy tvoja zbraň nesmeruje do úrovni pliec. Iba vtedy ju môžeš odistroval. Musím vidieť aj tú červenú bodku? Musíš, nemusíš. V tvojom prípade bude strieľať púdovo. Zapri si pažbu. Áno. Tak. Príde prvé natiahnutie. Skús ešte raz. Dobre, prvé natiahnutie. Ak by si tam mal náboj v komore, ten náboj proste vyletí. Teraz vyletí. Teraz vyletí. Druhým natiahnutím si kontroluješ, či ti tam ten náboj predsa nezostal, či tam nezostala nejaká poškodená munícia a tak ďalej. Dobre, u nás to tak robia ženy, ale je to fajn, tolerujeme im to. <laughs> Nahodíš zbraň, namieríš. Máš ju o rameno zapnuté? O rameno. Dobre. Odistíš a vypracuješ výstrel. Zaistíš. Naša bezpečnosť bude zaručená tým, že dokonale budeš ovládať tú zbraň a prácu s poistou. Ak mám zbraň v tejto polohe, mám ju Zaistenú. Zaistenú, správne. Ako náhle ju dvíham do výšky, musíme odísť. Ramien odistuje. Ako náhle tá zbraň opúšťa výšku ramien, zaistuje. Ten prst je ešte stále tu. Áno. Prst byť... ide na spúšť, až, až keď, keď si istý, istý, že tam ideš mm. vystreť. Teraz ti budem hopkať. Ja urobím hop, ty nahodíš zbraň, odistíš, vystrelíš. Zaistíš, spustíš. Dobre. Hop. Odisty si zabudol však. Nie, odistil Nie? som. Dobre. Kameriem sú mi svetkom. Dobre, dobre. Hop. Bum, bum. bum. A dol. Výborne. V duchu si rátaj. Zomri. Bigoš, zomri. Pred. Ty kokos, čak to Bum, bum. Bum, bum. Zajistí? a pred. Bum, bum. Do nasledujúcej akcie pôjdeš cez dym, cez výbuchy, cez strelbu a jednoducho musíš vedieť, čo presne ťa čaká. Jednotky kryjú, dvojky pred! Kryjem! Ježiš, čo sa spravil? vymakané toto. Výborne. Nachádzame sa na posadkovom cvičisku Kolinianský vrch. Prebieha tu 96-hodinový intenzívny polný výcvik druhej mechanizovanej roty, ktorá spadá pod 12. mechanizovaný prápor. Mechanizovaný prápor e, funguje s bojovými vozidlami pechoty, konkrét funguje s BVP-2. Na tomto výcviku však pôsobíme iba na pešo, keďže nám inak podmienky nedovolujú. Základné bojové zručnosti si splnil. Myslím si, že sa môže stať plnohodnotným členom nášho týmu. Chalani, toto je Michal. Michal, to sú naši chlapci, kto, ku ktorým sa teraz pripojíš. Michal. Chalani ťa budú vnímať, že si nový, že ešte nemáš tie zručnosti na, na ich úrovni, pretože oni sú jedni z najlepších na Slovensku, ak Tomu vôbec, verím. ak teda nie sú najlepší. Zorajte sa do týmov, jak som vás určoval. Jedenkrát úderný, úderný Mišo. Áno, do mňa sa bude udierať, hej? Ty budeš udierať, takže dostali sme za úlohu vykonať pascu. Nachádzame sa v Ačku. Tu si stane okolo. Odkiaľ sa v patrole takticky presunieme cez, cez cestu do rally pointu. Vlastne dojde vojna, k malej vojne a prepadový tím, kde budeš aj ty, prepadne jednotku. Vlastne zajmeme jedného vojaka, veliteľa, ktorý pôjde s nami. Treba byť maximálne sústredený, maximálne ticho. Teraz sa kontroluje priestor, či môžeme prejsť. Istím. smer. Dobre. Čakáme na nepretela. Ten nepriateľ by mal prechádzať cez cestu. Momente, keď vybuchne, náloží živo lebo je na nich nastražená pasca. Tá ich prvá partička. Jasné. Vybuchne. Posledná partička. Vybuchne. Začne to vybuchovať. Nereaguj na to ešte. Dobre. Keď chlapi začnú strieľať, Bravo, prevera. Mire. Vani si! Tak, stoj, stoj a mier. Vani si, ruky rozosli. Rozpresli ruky, dlane hore. Dlane do hora. Čisté. Rozumel. Pôjdeš s ním. Dobre. Pôjdeš s ním. Pozor na tú spúšť. Áno, mám zaistené. Všetci hotovo! Tak vidíte, že takáto akcia, je to cvičenie, ale je to ostré cvičenie, nie je to, že hráme sa len a chceme niečo natrénovať, ale reálne si skúšajú rôzne situácie títo chalani a keď tam ležeš v tej tráve a vlastne nevieš, kedy príde ten ten prvý výstrel alebo to, kedy ťa zbadajú alebo proste tá akcia samotná, tak naozaj si v takom napätí a v takom očakávaní, že čokoľvek sa myhne, šuchne, tak hneď proste pozera, že čo sa kde deje, že či to sú naši alebo či to je už nepriateľ. A keď som započul, že začali strieľať, tak eh, vtedy proste som vedel, že už sú tam. Takže tak. 96-hodinový intenzívny výcvik prebieha neustále, každý deň, 24 hodín tým je spojený aj odpočinok priamo v poli, ako môžeme vidieť tuto vzadu. Účelom tohto výcviku je stmelenie a príprava príslušníkov druhej roty na bojové operácie, a to predovšetkým zamerané na ofenzívne, defenzívne a stabilizačné aktivity. Naši vlastní odstrelovači pôsobia ako obfor, teda protivníci, ktorí sa tu pohybujú aj v noci a pokúšajú sa napadať kemp, tým pádom musíme mať zabezpečené zabezpečený priestor. Vidím, že máš niečo e, väčšieho e, rangu. Väčšie mám, pre teba, <laughs> mám pre teba taký špeciálny darček. Snaď pre teba nebude veľmi ťažký. Váži 8,5 kg, nech sa páči. Keďže, keďže každý príslušník družstva je povinný ovládať všetky zbranie. Ty vole, to pek, družstva. <laughs> pekne ťažké. Takže, takže naučím ťa ovládať aj náš gulomet veľa rozdielov ako so samopalomňou. To je normálne, že gulomet, hej? To je gulomet, to je na, ťažká zbraň. Buď strieľaš z dvojnožky. Alebo? Alebo strieľaš od pása, že máš gulomet zavesený. Vyskúšaš si všetky, všetky tie. Fakt si myslíš, že som v stave s mojimi 56 kg mať zavesený gulomet len tak na ramene a vystreliť z neho, no, hej? No, tak, ja si, myslím, ja si myslím, že to zvládne. Zvládol si ZBŽ, zvládol si pascu, si plnohodnotný člen nášho týmu, takže okay. myslím si, že Veríš toto, ti, Veríš toto ti problém nebude. Poistka, správne. Zacieliť, zrovnaj si, zrovnaj si mužku s cieľnikom. Dobre. a stlač spúšť. Krátku dávku, stlač spúšť a pusti. Ty kokos! To je masaker. Ešte ma zaujíma, keď už teda tu z toho strieľam a pálim, strieľacky na nepriateľa, že aký to má e, dostrel, tento gulomet? Dostrel má 3800 metrov s ľahkou hlavňou, ktorá je tam momentálne na ňom nasadená. Ak by sme chceli zväčšiť dostrel o 1000 metrov, nasadíme ťažkú hlavňa, vtedy je to 4800 4800 metrov, čiže do 4,8 km s ťažkou hlavňou viem dostreliť, dostreliť. a viem zneškodiť nepriateľa podstate áno, pretože smrťací účinok strely je po celej dráhe letu. Masakér! Masakér gulometom. Vymakané. Každý záujemca, ktorý by sa chcel dostať do pozemných síl a konkrétne na mechanizovaný prápor, musí v prvom rade si podať prihlášku a kontaktovať rekrutačný úrad. Tam si vyplniť prihlášku, potom absolvovať psychologické vyšetrenie, e, preskúšanie z telesnej prípravy a následne po dokončení bude vybratý do užšieho výberu. Absolvuje základný vojenský výcvik v Martine. Následne, ak ho personálny úrad určí, na funkciu nejakého strelca, gulometiaka alebo nejakú inú v rámci mechanizovaného práporu. Absolvuje ešte následne odborný výcvik jednotlivca a nastupuje na danú funkciu, na daný prápor. Napríklad ku nám na 12. mechanizov prápor. Michal, mám pre teba ďalšiu úlohu. Staneš sa členom hliadky. Budete strážiť tento náš kemp, nakoľko väčšina chlapov išla plniť rôzne úlohy. Zostalo vás tu pár ja ti pridelím parťáka. Aďo, venuj sa Michalovi, strážte, bránte a vykonávajte činnosť, akú máte. Kontakt na 12! Kontakt na 12! Na Kontak na 12! Kontakt na 12! Jeden je priateľ, pozorovaný! Dobre, stav mi hláste, stav! Ja som... Ulicia čierna! Ja som červený. Prána, kontakt. Ja viem aj kopať, keď tak. Vzdialenosť. Rozumiem. Aďo, Michal. Áno. To miesto, odkiaľ strelal, pôjdeme prepátrať. Dobre? Rozumel. Pripojím sa k vám, ja s Lubošom. Rozumel. Rozumel. Prána štyria ideme prepátrať to miesto. Rozumieli, štyria vlastní idú prepátrať miesto. Šebo. Štyria vlastní ideme von. My pravo, vy vľavo, poď. nepriateľ zranený. Stav máš jaký? Michal, čo ti je? Michal? Dostal som to do nohy. Dobre, hneď sa vrátime, poď. Dokončíme to, poď, poď. Čo je, čo je? Noha, noha. Aha. Daj mu škrtidlo, odťahneme. Hej, Dobre, priestrel. Dobre. Čistý priestrel, stehna, máš škrtidlo. Zober mu zbraň, Andrej. Dostali ste ho? Dostali sme ho, kámo, neboj sa. Dobre. Dostali sme ho za teba. Dobre. Budeš porad. Dobre, berem. Dobre, dostávam krik. Štyria vlastný do kempu. Vlastný idú. Zdravočák! Zdravočák! Chalani, prestrel pravej nohy. Dali sme škrtidlo teraz, pred 30 sekundami. Reaguješ no rozprávaj na nás? Áno, áno, všetko v pohode, hej, hej. hej. Nie, že nám omdlíš. Hej, hej, hej. V pohode, chalani. Ak vidíte, že aj toto je súčasť takéhoto cvičenia, aj simulácia toho, že sa niekto zraní, že nepriateľ zraní našich vlastných vojakov a musí sa nacvičiť aj to, aby rýchlo sa zachránil život toho vojaka, a aby zvyšok týmu mohol bez problémov pokračovať ďalej a fungovať. Za seba poviem, že si sa stal plnohodnotným členom nášho týmu. Splnil si všetky úlohy, ktoré boli postavené pre teba, aj pred tým. Takisto chlapi ťa prijali medzi seba, neboli absolútne žiadne výhrady, žiadne problémy. Zbrán si sa naučil ovládať tak, ako máš a až na tú poistku, ale to sú nedostatky, ktoré by sme odstránili pár takýmito cvičeniami by si zapadol vynikajúco do tohto kolektívu. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes, ako vojak Bigoš. Videli ste, že byť v takéto mechanizovanej pechote je naozaj extrémna vec. Títo chalani sú odhodlaní a pripravení nasadiť svoj život, keď si to vlast vyžiada. Ďakujem, že ste to pozerali, majte sa krásne, čauko. Je mŕtvy. Dobre. Ideme ďalej, poď. Desculpa.